Nepatrí medzi horných 10 tisíc a nemám vôbec žiaden majetok. Miláčik, viem, že nie si nadšená, ale čo už, keď tak je to. Nosím svoj obľúbený sveter. Úplne spokojný som s ním. Ani ma vôbec netrápi, že nie som celkom in. Som len obyčajný človek nehabím sa za to Na krku mi nezavadzia Zbytočné hrubé zlato Ja som len obyčajný človek Nedržím jazyk za zubami Vôbec ma to drahá nemrzí Že nie som zazobaný Niekedy chcel by som ťa vziať na jachtu A tak rozmýšľam, kde kotví Večer si na balkóne zapálim A len tak radím do tmy Ja viem, že vôbec toho nemám veľa Na platobnej karte Nebývam ani v paláci Ako mal Bonaparte ja som len obyčajný človek nehambím sa za to Na krku mi nezavadzia zbytočné hrubé zlato Ja som len obyčajný človek Nedržím jazyk za zubami Vôbec ma to drahá nemrzí Že nie som zazobaný